la hermanita Blanca, ella pues se curó también del cáncer, que tenía una un tumor en su cabecita, ¿no? Pero bueno, gracias a la medicina, gracias también, exactamente, al eterno creador, el amor por infinito, ¿sí? Entonces, claro, pero bueno, Señor me Claro. Exactamente, hermanita. Gracias a y también sí y nuestra madre naturaleza que nos, ha dado el producto, sí. Así es mi hermanita bella, sí. Entonces, pase buenita y sigamos adelante. Confiando en el amor infinito. Ya. Ya, muchas gracias, mi hermanita. Pues,